接下来我们来介绍营业秘密。我们以苹果的 iPhone 四为例，早在今年的四月中就已经炒得沸沸扬扬了。过往在网络上常常流传的一些网友啊，他自行自行想象出了 iPhone，但是在今年出现了最真实的一只 iPhone，iPhone 四。那它这是由一间叫做 g i z Model 的网站，它所公布来的照片，还包含了它的裸体呃解体照，甚至把它拆解。 可是他更恶劣的是什么？他还要求苹果公司以书面信函呢取回他的 iPhone，借此呢能够证明说 Jujuju Model 他拿到的是真品，而且他甚至还把这一份 Google 给他的书面信函直接，呃，不是 Google，Apple 给他的书面信函直接放在他的网站上面，然后想要告诉大家说，这确实是真实的 i p h o n e g u j Model 说的没有错。但是因为这样呢 g u j Model 的编辑。 嗯，他的私人物品呢，包含电脑啊、伺服器、相机等物品呢，都受到加州警方的扣押。那这是贾博斯，为什么贾博斯要垂头丧气？因为这件事情呢，导致让苹果电脑的营业秘密泄露，让未公未发布的产品抢先曝光。每年六月，苹果都会召开 W W W D C 苹果大会。那这个大会呢，它会公开苹果过去一年的技术讯息。 啊，他们他们的研究结果，他们的营业状况，那也是他们发表他们重要产品的日子。那原本 W W W D C 一零就是要公开我们的 iPhone 四，那因为这样子导致导致那个导致 iPhone 四提前曝光哦。若提若提前曝光会造成什么结果呢？未公开发布的讯息的技术。 遭到曝光，可能对公司的造成竞争的威胁。不稳定的产品会造成安全的影响，有可能因为商品的提前曝光，让消费者失去那种期待的感觉，因为已经没有新鲜感了嘛。那我们现在来介绍数位落差。数位落差，根据研究发现，越是贫穷、教育程度越低，或者是非裔的美国人，就是。 在美国的，但是它是它是非洲级的，对资讯的科技应用就会越来越低。那图片是在乌拉圭拍摄的，孩子们手上拿的就是一台电脑，称作 OLPC，是 One Laptop p a i r Children 的缩写，意思是“一孩子一笔电，由 MIT 麻省理工学院所发起的，其成员包含 CPU 制造的制造商为超维、AMD，还有 Google。 也是百元百元电脑的鼻祖。数位落差造成许多国家无法跟进现在的技术。嗯，现在进步又发达的国家，除了经济发展会有所差异之外，也会也有造成知识水平无法提升的可能性。网络成瘾。 网络成瘾词是由纽约的一位精神科精神科医师所提出的“网络成瘾失调症”。我们一共列了八项，若出现上上述的其中三种，且症状维持十二个月，表示你得到了网络成瘾症了。那 DRM，DRM 是所谓的数位管理的意思，主要为了保护重要资料不会受到未经授权的使用。 而在此简单简单的介绍一下，我们所谓的 D R M 的原理哦。开启受到 D R M 的保护保护过了档案之后，会产生一个 E U E U L，就是所谓的使用者授权。然后将这个授权呢，传送到 E U L 的伺服器取得授权，伺服器会给你一个授权。当你得到这个授权之后，你可以开启这个文，你便可以开启这样的一个文件。接下来我们讨论 Open Source，什么是 Open Source？ 就是开放原始码软体。说到 open source，我们就得先介绍 free software。 <coughs> 它常常被解释为免费软体，但它 free 的意思是自由。其实所有的自由软体都受到 GNU 的保护，在 GNU 的协议下是可以不用付费给作者的。这是一只牛铃，是 GNU 的 logo。 GNU 称作大牛计划。若使用者可以遵守 GNU 协定的内容化，便可以自由的使用、复制、修改和发布使用 GNU 授权的软体。所以 GNU 算是一种公共版权，受到广泛的使用。有什么东西受到 GNU 的保护呢？Unix。Unix 并不是它套作业系统，它只是一种系统的核心。 一个 Unix 核心，它衍生出一个庞大的 Operation System，就是所谓的作业系统，分出了 Linux 跟 BSD 两大类，其实还有一大类叫做类 Unix。嗯，这是属于在像苹果的麦金塔，就是属于类 Unix 的一个一个作业系统，它是采用 Unix 的核心去改改出来的。 啊，BSD 算是距离 Unix 最近的一个作业系统，它没有华丽的界面，最常被使用在大型的网站、金融金融伺服器主机上，或者是政府企业大型的主机上，甚至 Apple 的麦金塔也是使用 Unix 做的。那 Linux 的正式名称应该是为 G GNU Linux，因为它使用了大量 GNU 所规范的东西，包含函数、应用程式、核心等等。 所以它才叫 G，它正式的名称应该叫 GNU Linux。我们先来介绍反网络侵占。反网络侵占最重要的名词就是网络占用。若看字面很笼统，它又称作网络蟑螂。所谓的网络蟑螂就是将知名企业或者是名人的名称拿去给网域管理公司注册登记，等待原企业或者是原原人原就是不是原人。 就是那个人来跟你买回那个玉米。比较有名的例子就像麦当劳，麦当劳，他当初也受到了网络蟑螂的侵害哦。他为了要取回他的麦当劳的他的网域的名称，他还给了那个网络蟑螂吃一辈子免费的麦当劳。嗯，Google 也曾经花了上百万人民币，将 Google.com、c n 还有 Google.cn 两个域名买回。 网络蟑螂通常是恶意占用，每年仅花费数百到上千的网络网域管理费用，占用热门的网域名称。他们称自己这是一种投资，但是为了要杜绝，因此美丽美国特别立法来保护这类这这种滥用的情形。那我们现在来介绍六度分隔理论，这是非常有意思的一个理论哦。假设这个 A 点是我，阿一是哆啦 A 梦，二是大雄，三是静香。 我今天想要认识静香，可是呢，我跟她完完全全没有关系，所以呢，我就问哆啦 A 梦说，我很想认识静香，那我有什么办法可以认识静香呢？哆啦 A 梦就说，他知道大雄认识静香，他可以去帮我问问大雄，可不可以把静香介绍给我。所以呢，我跟静香实际上只隔了三层关系，我只要透过两个人之后，我就可以认识静香，这就是所谓的六度分隔理论。 他的意思就是说，我距离这世界上的任何一个人最远最远，我只要透到透过六个人，我就可以去认识这世界上任何一个人。那这个意思呢，嗯，非常有意思，所以大家在网络上也常常有这种热门的讨论。那我的报告到此结束，谢谢。